Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, de do cachorro. Senhoras e senhores, dá uma rodadinha e vai pro olho da rua. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, cuidem de um pessoal. Senhoras e senhores,